哈。 Sifa yako iko wapi toa kabisa mzee? Jamani, msiondoke, kuna maji mpate kila mtu. Wanafungulia Jamani, msiondoke, kuna maji mpate kila mtu. Asha hatujakiwasha. So actually leo hamjui, leo baraza la wanawake wa Chadema tumeweka historia, historia ya kufanya maandamano baada ya miaka saba ya zuio haramu la mwenda zake, na maandamano yamekuwa ya amani bila shida yoyote. Niliwaambia sisi tutaandamana in style, tumepaka lipstick, tumepaka wanja, tumependeza. Uongo uongo. Na nikawaambia hakuna sisimizi ataeguswa. Kuna sisimizi ameguswa? Kuna mtu amekanyagwa? Sisi ndio BAWACHA bwana, tunapenda amani na tunajua sheria na katiba ya nchi yetu, sawa sawa. Kwa hiyo naomba tujipongeze kwa makofi matatu makubwa. Ah, mbona maembe? Pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha. Choma moja, mbili, tatu. Kwa hiyo napenda kuwashukuru ninyi, lakini ni washukuru viongozi wa chama pamoja na baraza, kwa sababu naamini pia viongozi tumeshirikiana, wananchi waliokuja kutuunga mkono Uh, Watanzania wengine, viongozi wetu, wanachama wetu wengine wa jinsia ya kiume tunawashukuru sana, pamoja na bodaboda ambao pia wametuunga mkono. Tunashukuru watu wetu wa Kigoma, watu, watu wetu wa Matarumbeta wametuburudisha, wamefanya kazi nzuri, si ndio? Lakini kipekee ni washukuru uh, jeshi la ulinzi na usalama, amini jeshi la polisi kwa kuweza kutu, kutulinda na kuhakikisha kuna amani na utulivu na usalama. Tumeenda salama na tumerudi salama hapa sehemu ambayo tulianzia maandamano, na rasmi sasa niwaombe niwaage viongozi wetu pamoja na wanachama tuweze kurudi kwa utaratibu ule ambao tulikuwa tumejiwekea. Vile vifaa vyetu ambavyo tulikuwa tumechukua mabango na, na vitu vingine tuweze kuvirejesha pale ambapo tulikuwa tumevichukua. Tulikuwa tunapaza sauti zetu kupinga Spika Tulia kuvunja katiba kwa kuwa na wanawake bungeni ambao hawana chama.